hi سما hi. اخبارك؟ اوكي هاي رزان hi. شو اخبار؟ تمام طلعت عليك اخيرا اخيرا <laughs> hi. الله هاي <laughs> اوكي هاي بتكون اول حلقه من series Girls React اللي راح نخليكم تلعبون او طيب، بعد ما نعرفهم راح يلعبون بعض الالعاب اللي اشتهرت في سوق الالعاب حاليا او ممكن العاب عاد retro العاب بس هاي اللعبه شكلها تخرع انا قاعد إيه. اشوف آه. شيء مخيف فراح نبدل لعبه يمكن ما ادري سمعت عنها او عنها او لا اسمها Five Nights at Freddy سمعت عنها؟ آه بصراحه لا ما اعرف اوكي فهاي اللعبه الحين وايد مشتهره آه وايد ناس قاعدين يلعبونها وايد سووا reaction videos عليهم آه، تعرفين شنو راح تلعبين الحين؟ no. اكسايتد؟ اوكي ف ات ويل بي يور فيرست تايم بلاينج ذيس جيم yes هاو دو يو فيل؟ والله I'm very excited بس يعني شكله يخرع اشوف دب ما ايش السالفه Do you know what to لا oh, ما حد بيعلمني بس اروح او ماي جاد this is getting serious. هاي قاعد يصير شيء serious. شو اسوي وهي عشان ما يصير فيني نفس اللي صار في الكوريا، انا اشوفه العب واشرب ماي واكل بعد انا ما قاعد العب يا اخي I don't know what to شلون تبتدي اللعبه؟ Okay, uh, let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. it's kind of a legal thing. You know? Sorry, honey. One one thing went missing. What should I do? لحظة <laughs> كان في شيء خير راح مو فيه <laughs> في بواق انزين شكله في بواق ما عندي اسلحة 29 <laughs> ما اعرف شو السالفة والله لعبة وايد غريبة لا ولا ما صار شيء ما صار And it just shows me two are missing, two are gone, two are gone. I hear something, music. I'm shutting the door. Screw that. زين آه، <gasps> هني مو موجود كان نسيت شكله اصلا ذا اللي اختفى هاي هني صار لا مو بهو مو بهو بس كان مو موجود هني انا ما ادري شكلي انا نسيت بس كنا هاي ما كان هني مساعد The ducky thing went missing, and the other thing went missing. I have 77 charge left Okay. How can I So save this just for be 5 aware, days? the لا قاعد يطلع اشياء characters دور دور they're- حطيته uh, they're left مسكوك دور مالي انا roaming Oh, here's Ducky. Bye, Ducky. زين في احد قاعد يبوق انا شو اسوي؟ زيرو تشارج زيرو باور ما اعرف شنو اوكي اوكي لا لا مو اوكي زين هنا وات احس شيء بيطلع في وجهه وايد قاعدة I'm getting nervous It's me good شنو يعني اتس مي هي هي بياخي بياخي Okay, one guy already disappeared. Oh my god, I think I need to close the door now. Bye. <laughs> Bye. <laughs> Bye. <laughs> I don't want them to come in. زبا what should I do شلون أ- انا ما اعرف وين يروحون ما يراوني اذا انا ش- وي وي ش... ها شنو ذي من وين يا oh no, that pleasant sound again. Chanel. <laughs> what are they? Ba- oh my god! Okay, be it, be it. الحين بي انا احس بي انا اسكر الكاميرا ما اعرف وين It's not working, it's not working. Oh. Come at me. Just do it. زين قاعد يختفون انا ابي افهم شلون انا اشوفهم Open them doors. yes. يو تايم قلت اذا بطلت الباب يروحون اذا اشوف الصف الثاني ما اقدر ما في احد لا انا من هي هي هي فيها صوت ترى لا What was that? ها في سؤال في شيء ايش تبون ايش تبون؟ ما ادري I think it doesn't have a point يلا معليش ولا يجيب بالي سنة. اوكي سو شو رايك في اللعبة؟ It's actually pretty good. انجوي Yeah, I'm thinking of playing it again. فهاي كانت الحلقه الاولى من Girls React او يمكن نغير اسم ال series زين بس فور ناو اوكي فكانت لعبه Five Nights at Freddy's ان شاء الله استمتعتوا بالحلقه نشوفكم حلقه ثانيه من نفس السلسله ان شاء الله في المستقبل لا تنسون ال subscribe وال like share اذا تبون الناس يضحكون معانا اوكي يضحكون على بعض الناس <laughs> فيلا نشوفكم مره ثانيه bye